Hello Adi. Hello. How are you? I am fine. What you are studying today? I am studying today name of the animals. Okay. How many animals? आज मैं एनिमल्स के नाम बताने वाला हूँ कितने एनिमल्स हैं आपके चार्ट में ट्वेंटी एट यस चलो बताओ फिर cow yes buffalo goat cat horse donkey ox rabbit sheep dog pig monkey stage fox kangaroo mangoose goat deer elephant camel squirrel lion tiger zebra bear wolf giraffe yak गेंडा bye bye thank you welcome hello मैं इसमें एनिमल्स के नाम बोलने वाला हूँ start please cow buffalo goat cat horse donkey fox rabbit इसको थोड़ा छोड़ा था sheep sheep dog pig monkey stick go fox kangaroo mingood mingood kangaroo next ये गंगारू ये mingood नेक्स्ट mingood ये गंगारू ये deer diye all the elephant, the camel, the squirrel, the, the lion, the shade, the, the, the, the giraffe, zebra, the bear, the wolf, the wolf. Giraffe और जिराफ जिया गेड़ा गेड़ा गेड़ा है bye bye thank you thank welcome hello Akshar hello bye friends क्या पढ़ने वाले आप आप अब आज क्या पढ़ने वाले हैं आप आप क्या पढ़ने वाले हैं अक्षर आज मैं एनिमल्स के नाम पर चलिए बता दीजिए फिर कौन कौन से एनिमल्स आज आपके पास अवेलेबल हैं अवेलेबल शेडो हम्म। नहीं शेड नहीं वो नहीं शेडो नहीं लॉयल है ये कैमल है ये है बियर और ये है इसको मत गिरा देना उसको रहने दीजिए आप बताइए ये है जेड फोर जिब्रा ये जिराफ ये डंकी एलिफेंट ये है वो है बुल गेड़ा गेड़ा तो उसके जैसे होता है अब हम्म। बताइए कि कितने आ, कितने एनिमल्स आपके पास अवेलेबल हैं one two three four five six seven eight nine nine animals कितनी लाइंस बनी हुई हैं एनिमल्स की वन टू ये फर्स्ट नंबर की one line two second second number की होती है दूसरी लाइन और जो दूसरी लाइन होती है वो सेकंड नंबर की नहीं होती थर्ड नंबर की वो थर्ड नंबर की हम्म। होती है अब बताइए फर्स्ट लाइन में कितने एनिमल्स खड़े हुए हैं one two three three second second number में वन टू थ्री इसमें भी थ्री वन टू थ्री इसमें भी थ्री यस कितने हो गए टोटल थर्टीन टोटल कितने हो गए उसके total nine okay lovely boy thank you welcome